হে গাইজ আকৌ এবাৰ আহিলোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ তো আজি আমি বহুত খাতৰা কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ বহুত ডেঞ্জাৰ আজি আমি গেম প্লে কৰিম আৰু হেভিতকৈ হেভি এনিমি মাৰিম আৰু মানে বুঢ়িয়া লৈ যাম ভাবিছোঁ দেই চাৰ্জটো ভাই ইয়াক দেখি দেখোন লগা নাই আজি বুঢ়িয়া হ'ব অ' ভাই সাহেব এ भाई मेरे कपड़े देखो देखो मुझे देखो भाई देखो मेरे कपड़े अरे भाई इस सज्जन को तकलीफ क्या है तो सीधे बहुत तेज बकवास हो ना गया। करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग गेम की ओर और देखते हैं कितने आदमी मारते हैं মানে মাৰো একেটা আজি মই আছোঁ মোৰ লগত অযোধ্যা আছে আৰু দুটা ৰেণ্ডম প্লেয়াৰ লগত আমি টক্কৰ বাই টক্কৰ খেলি যাম মাৰি যাম ফালি যাম তো ওইকে ভিডিঅ' আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই যাব এনজয় কৰি যাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰি যাব দেই আপোনালোকে লাইক নকৰে আৰু ইমান পাচন মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ভাই আঙুলিটোৱে মেইন মানে হাতখনেই মেইন আৰুনো কি লাগে হাতখন মেইন যেতিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া একদম বিন্দাছ ন' টেনশ্যন এনিবাডি এনি হে বাই গেম প্লে এনজয় চাই থাকা দেখতে ৰ বাই গেম প্লে লাষ্ট তাক বাই এনজয় দিছ ভিডিঅ' অ'কে তো চলো চলো চলো চলো চলো এনেকৈ হৈ যাব বুলি ভবা নাই আমি আৰু চোৱাও নাই এতিয়া কি হয় নেজানিছোঁ বুঢ়িয়া হ'ব নহয় ভাই চব লুটি লওঁ ভাই চব চাওঁ এতিয়া ভাই ব্ৰেক ডান্সৰ মেণ্টেল অ' ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ব্ৰেক ডান্সৰ ব্ৰেক ডান্সাৰ অ' ভাই ভাই ভাই কি হৈছে ই বেয়া পলাইছে দেখোন অ' ভাই চাহ ব্ৰেক ডান্সৰ পেণ্ডেল আহি গ'ল ব্ৰেক ডান্সত ভাই হেভি পেণ্ডেল ভাই ৰিয়েল পেণ্ডাৰ ৰিয়েল পেণ্ডাৰ ভাই ব্ৰেক ডান্সৰ ভাই ক'ত গ'ল ভাই ক'ত গ'ল অ' ভাই পলাই গ'ল নি এই ভাই বিচাৰ বিচাৰ ৰজয় বিচাৰ পালে মানে কবি পালে মানে মাৰি নিদিবি একেবাৰে মাৰি নিদিবি নক কৰি থৈ দিবি একেবাৰে মাৰি নিদিবি অঁ মই ইমান অকণমান এনজয় এনজয় ল'ম এনজয় ল'ম এনজয়মেণ্ট মই আছোঁ মই পা- পালি নাই অঁ পাই ৰ ৰ, ৰ, আহিছোঁ আহিছোঁ আহিছোঁ আহিছোঁ আহিছোঁ ভাই ভাই পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ পাই গ'লোঁ মাৰি দিলে মাৰি দিলে আমাৰ দোস্তি ভাই অজয় ব্ৰ দে অজয় বজাই দিলে ন অজয় বজাই দিলে বছ বজাই দিলে বজাই দিলে য়েছ আবি আয়েগা না মজা ভিডিও অজয় বজাই দিলে বজাই দিলে বজাই দিলে মজা লাগিব এতিয়া এ মনে মনে দিছে আজি ভালে মই বুঢ়া উঠা কৰি আছো আছো ই ভাবিছে বচাবলৈ দিব নেকি ইটো আজি মোক ভাবিছে তোক ৰ মই চাই ল'ম বুলিব মই ফালি পেলাম চালা তই মোক মাৰিছ তই মোৰ ওচৰত হেৰিটো কৰিছ তই চিৰি পোৱা নাই ব্ৰেক ডেন্সৰ পাৰ্টলক বজাই দিলো আমি আজি বে অপি অপি অপি এই ভাইকি অ মজা মজা ব্ৰেক ডান্সৰ বণ্ডলক বজাই দি চবে অ বচাই আছে বে ব্ৰেক ডান্সৰ বণ্ডলকে বচাইছে চিয়'ৰ তাকে বচাইছে মই লিখি দিব পাৰিম বচাই আছে কিন্তু আৰু আছে নেকি আছে মই তাৰ চাঞ্চ এই ভাই ভাই ভাই আছে আছে আছে আছে আৰু আছে আৰু আছে ইয়াৰ লগত কিছু যোনখিনি আহিব ৰেহেৰে আহিব দেই মই সেইটো বচাই আছে মাৰোগৈ এবার জুম করিস না ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই মোৰ নিজৰে ভাই ভাই ইমান স্পীড নামি গৈছে মোৰ নিজে ৰ এক মাৰিম এতিয়া ভাই চাপ ভাই চাপ ভাই চব ভাই চাপ ভাই চাপ ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ক'ত ক'ত ক'ত ক'ত ক'ত ক'ত ক'ত ক'ত এইটো এইটো এইটো ভাই ভাই ভাই ওই তিৰি হুকং পাৱাৰ জিন্দাবাদ হুকং পাৱাৰ জিন্দাবাদ হুকং পাৱাৰ জিন্দাবাদ হুকং পাৱাৰ দেখা নাই ৰ আৰু এইফালে ডাবল রেট অফ ফায়াৰ বন্দুক ওয়ান ছিক্সটি इधर है ओए याद से ओए डिग डिग डिश ओके डिग डिग डिग डिग डिग डिग डिश okay break dancer break dancer বান্দৰৰ লগত যোনে যোনে আহিব চব মৰিব আজি চব চব মৰিব বুলি ক'লো ন মৰিব আজি চব কাকো এৰি নিদিম আৰু চবক ফালি পেলাই আমাৰ আজি ব্ৰেক ডান্সাৰৰ লগত অহাকেইটাক মৰিবই লাগিব দুটা মৰিছে দেই ৰিয়েৰ বাণ্ডাল নাহিব মোৰ ওচৰত মোৰ নিচিনা কাপোৰ আহিব ইয়াত क्योंकि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है सब सीरियस गेम प्ले हो रहा है भाई मजाक मजाक चल रहा है भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार बता रहे हम कुत्ते की गाड़ी उठा के लेके जाएगी <laughs> ओ भाई भाई पाँच रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे भाई हाई सब और बंदा किधर है भाई बंदा चाहिए मुझे बंदी नहीं बंदा बंदी नहीं चाहिए मुझे बंदा वही लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की लड़की ओ भाई सब हेड गिर गया हेड पड़ी गल बोली बाची गलो बे नहले तो आज ही तो मु- ए भाई कौन है ए भाई साहब অ ভাই এ চিন্তাই নকৰোঁ অজয় আছে অজয়ে কৈছে আজি তই যিমান মৰিব পাৰ মৰি থাক মই বচাব কৈছে अपुन काय को है अपुन है ना इस मार्केट में सॉरी इस दुनिया में अपन है ना इस फ्री वाले वर्ल्ड में अपन है अपन के पास टोकन है और तुम्हारा जान पे जान आएगा अभी के अभी रुक तू अबीज के अभी देख तू अभी के अभी जल्दी तू लाइक टोक दे अबीज के अभी नहीं तो मैं तुझे पार दूंगा अभी के अभी देख आ गया मैं मेरी धूम मचा कैसी लगी मेरी धूम मचाले गाड़ी <laughs> तो मेरे धूम मचाले को देख के भाई लाइक एक कर देना और मेरे गेम प्ले को देख के सब्सक्राइब ओके वाइस ओके गाइस बाइस तो चलते हैं आगे की दौर ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए और हम लोग चलते हैं गेम की ओर अपना नॉलेज और दिमाग घुमा घुसाते हैं उधर चल भाई चल भाई साहब मुझे मारा था उसको अभी नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ेगा मैं मैं दो किल हो चुका अभी तक भाई उसको हम नहीं चढ़ेंगे मैं इतना रात से नहीं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे रैंक पूछ करना है मुझे हीरोइक जाना है मेरा एक का वीडियो जल्द ही दूंगा लेकिन मुझे जाना है तो देखते हैं मेरा enemy enemy spotter enemy spotter नहीं भाई साहब वो फेल दिया शायद उसको तो है नहीं भाई एनिमी तो चलते हैं थोड़ा आगे और गेम प्ले को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग छोटा कर देते हैं পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো ব্ৰেক ডান্সাৰৰ ভায়েক পাই গ'লো ব্ৰেক ডান্সাৰৰ ভায়েকক পাই গ'লো ভায়েকক মানে ভায়েকক পাই গ'লো ভায়েকক আজি ব্ৰেক ডান্সৰ ভায়েকক ফালি পঠিয়াম অজয় তই ফাল মই মৰি দিমগৈ আহি যা তই এফালৰ পৰা আহ, মই এফালৰ পৰা গৈছোঁ ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম মা ও ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ও পি ও পি ব্ৰ' ও পি এই ভাই চাহ এইটো কি পেণ্ডেল আছিলে বাৰু চাকুৰা নে ফাইট ফাৰ্ষ্ট লাইটৰ নেকি নাই চাওক কমেণ্টত কৈ দিবি দেই কোনে কোনে চাইছ ভিডিঅ'টো লাগিলে পোষ্ট কৰি চা সেইটো কমেণ্টত কবি কোনে কোনে এইটো ভিডিঅ'টো চাইছোঁ আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট লাইটৰ হয় নেকি চাই ল'বি নে কি হয় হয় মই নাজানিছোঁ তো প্লিজ টেল মি দিছ কমেণ্ট কমেণ্ট বক্স একদম খালী অ'কে তো কমেণ্ট বক্সত গৈ হাগি দিয়া আৰু আই এম নুব নুবে থাকিম কোনোবাই কমেণ্টত নো বকৱাছ কৰি লাভ নাই মই নোবে হয় বা কোনোবাই যাম ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা মৰিলেই ভাই চাই ই ভাই এটাতো মৰিলেই তাক আকৌ বজাই দিব লাগিব वो भाई सज्जन को क्या तकलीफ है भाई सच में यार क्या तकलीफ है इस सज्जन को पता ही नहीं चल रहा है भाई दोनों के दोनों जगह मर चुके हैं भाई अभी हम लोग बचे दो एनिमी बचे बाईस इक्कीस बाईस इक्कीस में चल रहा है अभी हम लोग कहाँ जहाँ भी हो यार <laughs> हमसे मतलब नहीं हमको खेल पे फोकस करना है भाई ओ भाई चुप भाई चुप भाई चुप चुप ओ भाई <laughs> मेरा दोस्त बोल रहा टेंशन मत लेने का हम है <laughs> अभी हम जिंदा हैं तो पता है यार बचा ना जाके तू जिंदा है पता है हमें जिंदा है बचा जाके जल्दी आ हाँ, जा बचा देखते हैं ओके फिर से मैं हम आ चाहे धूम मचाले धूम मचाले में तो इस बार ज़्यादा बकवास ना करते हैं हम <laughs> धूम मचाले को लैंड करते हैं और भाई साहब देखते हैं ओ भाई ये नहीं भी ओ भाई इधर भी ओ भाई गंदी अभी तो हम करे तो करे क्या जाए तो जाए कहाँ रहे तो रहे क्या निकाल दिया जाएगा भाई क्या करे भाई ओ भाई ओ भाई इधर भी ओ तेरी फंस चुके हैं हम हमारे पास ओ भाई गाड़ी ओ भाई हमारे पास गाड़ी भी गाड़ी भी बोल रहे हैं गन भी नहीं है घोड़ा भी नहीं है है मारा भाग भाग भाग भाग भाग भाग और और भाग ओ भाई साहब बची गलू बची गलू मैं बची गलू ওই হাতের ফুল এনিমি বে কেলা সব ফালে এনিমি ক'ত যাম এতিয়া ক' ভাই ক' ভাই ইয়াতে আছে চালো নচিব বেয়া আছে মোৰ চলা যে এবাৰ তই আছ তই মই টেনচন নলওঁ তই মাৰ মাৰ তই মাৰ মাৰ তই আই হোপ গাইছ আপোনালোকে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ' চালে আৰু এনজয় কৰিলে ভাই মৰি গ'লোঁ কিন্তু মাইনাচ নাখাওঁ প্লাছে খাম কিন্তু মানে ব্ৰেক ডান্সাৰ বাণ্ডলক মাৰি কিছু ভাল লাগিলে কিছু ইণ্টাৰেষ্ট লাগিলে মজা লাগিলে কৈছোঁ নহয় ব্ৰেক ডান্সাৰ বাণ্ডলক মানে ধুই পেলালোঁ আমি অজয়েতো বাৰে বাৰে তাকে পায় ঘূৰি ঘূৰি তাকে পায় ঘূৰি <laughs> ঘূৰি তাকে পাইছে বাৰে বাৰে সেইটো কাৰণে মজা লাগিলে ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' মজা লাগিলে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান অকণমান ফেমাছ হোৱাকৈ মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব আৰু কি আৰু নকওঁ একো খতম bye bye tata good bye গয়া